Saluton, cae bonvenon, Ania sabata, sam il hofa medito. Nu, hodia, mi volas legi con vi, cae mediti con vi, sur caicai vorto ed esamen hof e la tractagio gentoi cae lingvo internazia. 1901. Citiu tractajo estas mal multe conata facte, sed gi estas tre actuala, mi pensas. Kai do li estas uh, Zamenhof estas clariganta la causa de la malamo inter la gentoi. Kai do li starigas retorica in demandoi. Kai en unu el ili je pagio 346. Do, kio estas la cefa eble ech la sola causa de la malama intelligento e tio estas la cefa demando. Do, retorica demando nun. Ciu gin creas la malamo interlagento e la facto che malsame raso e caigento e differenza si per la ezzo e della corpo? Ne. Interna de ciu gento ni havas homoin, con la plei malsama coloro della hauto cum plei sama grandezza, formo della corpo ca de giai aparta i partoi. Ofte du persone la sama gento multe pli differenzas inter si reciproche per la corpo, ol exemple mesa Japano de mesa Franzo. Cai tamen, al neniu iam venas en la capon ec la plei malgranda ideo, dividi la membro in de ia popolo en aparta in gruppo en la la corpa i formoi. Kai supposi che ti ai gruppo e deva sin reciproche malami kai contro battali pri la plimulto da fremde gentoi iam nun neniu el ni tubas, che la malsimilezzo inter iliei corpoi cae niai estas por ni tut indifferenta. Ni plei parte gin ec tute ne povas distingi, optici ec recte nin allogas, dank al consia legio dra naturo ciu fisiologie favoras intermixum de la gentoi. Do, tio esas tra actuala temo char mi ne povas eviti i prepensi la tutan aferon de Black Lives Matter, nigrai vivoi valoras, kai facte uh, pensigas al mi la fraso de Zamenhof pri la facto che ne eblas dividi la membro in deia popolo in aparte in gruppo in laula corpore formo. Ciu vere? Facte mi pensas che citiu caso Zamenhof bedaurinde eraris, char uh, giuste tio esos la puncto, cio ne? Uh, eh, usonanoi, cio esos blancai cae nigra hautai, ili ne, ne sentas in fratoi, cae do tio esos la puncto, mi pensas. Do, uh, eh, shainas al mi meditinda afero, kio estas okazanta nun pri la raitoi de la grupoi exemple de la nigra hautuloi char tio povas esti la mi bumerango pro la facto che chi am atingas specialan pritracton pro siae corpai etsoi. Poste, alia gruppo volas fari la saman. Hiero mi audis la vorton heterofobio. Do, estas la... mi diru la complementa vorto de homofobio. Au se vi preferas... Uh, mal uh, sam sexem fobio mal sam sexem fobio sed la essenza ne ne changas la la kernon de la fero mi pensas to la formo de la vorto ne sa stia grava ci case la punto estas che ni devas esti tre attenta al tio cae Zamenhof en tiu gento gentoi cae lingua internazia, multe substrecas un facton. Do, char li diras che ne pos esti vera la etso de la corpo. La chialo e por distingi gento i kai rasoi. To vedaurinde. Mi esis naiva, mi pensis che la la ni diru natura evoluo de la mondo iras an la forigo de la concepto pri rasoi kai giuste pro tio eble citiu tractajo estas iom neglectata char ni diras nu ja 1901 gine plus actuala sed nun con tio ondo de rasismo, devas de nove pripensis kai devas pripensi kai mediti pri gentoi kai rasoi To, fakte se ni usas la vorton rasismo rasismo intercitile tio signifas che raso existas to tio estas uh, grava fero ciu Do, mi ne havas demand uh, eh, respondoin. Mi havas multen demandoin in mia capo. Kai mi vera ne scias. Kion pensus Zamenhof pri la nuna tempo? Ja. Sed. Esus interesse, ciune? <clears throat> Mm no e pensas che estas iam mute por mediti che ogni penso per a aferoi. certe mi va estre clara nigrai vivo i valoras mi tutte consentas se anche u blanca i vivo i valoras Homai vivoi vivo i valoras to tio esas la punto estas mi comprenas pro la terura i factoi en usono che nun oni vola substreki la raiton de citiu grupo, mi tute consentas. Sed mi vidas, diru longa tempe, riscon pri bumeranga effecto. Nu ja, tio estas mia timo fakte. Nu, dankon pro via tento, gis morgao, kai restas nur por diri, antauen, sen fine.